kamu gerung seorang niat sekolah, ya wisan. Mana melu mangkat miang pamane. Kon orang rasa kena susah wong luru duit sih. Di sekolah kena laka ngerti nek. Wong paling kon sekolah besung kanan. Panda di bocah apa kon? Sepisan maning tak tak koni. Kon niat sekolah apa ora? Ditakoni wong tua kamu menang baik. Kon niat sekolah apa ora? niat niat sekolah tapi durung siap-siap harapan mangkat bisa nek durung bayar SPP aduh apa apa bingung bisa mung duak-duak aja seru-seru Bapak kowe sing ngomong seru-seru, senenge keruangan. Ya tapi anggar masalah durung bayar SPP. Lirian baik, isiin kerungu tanggane.